ぽの長さ他と比べるのやめてください傷つくのあなたのために水くどいして Is it bedtime? Is it time to go to sleep?